Aber für Riff and Runs, okay, weißt du, was wichtig ist bei Riff and Runs, worauf es da ankommt? Nee. <laughs> Okay, also erstmal, was ist ein Run? Weißt du, was ein Run ist? Äh. Ja, genau. Eine Run ist also eine schnelle Abfolge von, von verschiedenen Noten. <laughs> ich hab halt da ne? <laughs> Kann man auf jeden Fall sehen. Jetzt musst du nur sagen, ob ich schlank aussehe und wie 28. Ja. Oder vielleicht mal so ein Britney Larynx. Und da kannst du mir vielleicht auch verschiedene Babadabadas geben, weißt du? Japadapadou, <laughs> ne? Hi Leute! Yay. Oh mein Gott, ihr kennt es alle, ihr kennt sie und es ist das meistgeklickteste Video gewesen bei The Voice Germany und zwar ihren Auftritt mit... <laughs> Ja? Gut, sehr gut, okay. Das heißt, wenn ihr so eine Übung habt und ihr wollt ein bisschen mehr rausholen, Exercise. Und die liebe Claudia muss gleich von 1 bis 15 durchzählen, in einem Atemzug wohl bemerkt, ja? Und es wird immer langsamer und es wird immer challenging. Immer more challenging, okay? Let's start, do it. And five and six and seven and eight and nine and ten and eleven and twelve and thirteen. Yeah, and then. One and two and three and four and five and six and seven and eight great stamina, of course, not only when it comes to power vocals or all over, but also means to have a really good breath. And I have noch mehr Bruststimmanteil. Dann kannst du mal ausatmen vorher? Komplett alles, was du an Luft hast, oder aus dem Stand atmen. kleines bisschen wieder rein. Okay. Und mal nur in die Lippen die Zunge. Besser. Und Kehlkopf ein bisschen höher. Okay. Too much information. Oder vielleicht mal so ein Britney Larynx. <laughs> <laughs> das weißt ich oh. jetzt. Lass uns das mal nochmal machen. Mhm. Und jetzt machen wir mal folgendes. Ich möchte, die Zunge ist noch zu weit hinten. Achso, okay. Wenn der, wenn der Sound schrill klingt mhm. oder er hat zu... Oftmals kann es auch die Zunge sein. Ich möchte jetzt, dass du gerne folgendes machst. Die Zunge muss kurvenartig sein bei dieser Übung. Okay. Kurvenartig. Das bräuchte einen Spiegel, ja. Du musst den Kehlkopf anheben. Ja, den Kehlkopf annehmen und weniger Luft. Okay. In der Höhe weniger Luft. Kehlkopfposition, immer gucken wo. Zunge, ja, weil die Zunge drückt immer, zieht nach hinten. Schwerer Muskel. Okay. Zieht immer nach hinten und wir haben ja an dem Kehlkopf einen Knochen, der verbunden ist an den Kehlkopf, an die Zunge. Ja. Yeah? Now, it's, it's normal when it sounds. For example, at the moment in stable, when you sing a note that you usually don't sing because it's out of your register or it's at high mix, it's normal because the muscle is not knowing what, yeah, what's happening working. with the <laughs> coordination. It's working at the moment. It's a good sign. Yeah? So if you do it now five times in a row, I promise you it's going to be very nice in the oh, end. Okay, yeah? Cool. yeah? It might not saying that it will get stable, but it will might not uh, change the sound because this is the, something that comes later on. First is getting the coordination right, clean it out, getting it stable. And then the next aspect is to change a bit the sound. Ich will nochmal was ausprobieren. Kannst du einmal die Zunge komplett mal rausstrecken für mich? Ganz raus. Noch mehr. Kann ich nicht mehr. Durch <laughs> dieses Nia und lass die Kiefer, mal, äh, Kiefer locker, Zunge ganz raus. Nee! Okay. Und jetzt will ich, dass du diesen hohen Toma machst, ja? Und mir sagst, ob es sich für dich einfacher angefühlt hat. Okay. okay? Ganz raus, ja. Ja, und wie hat sich das angefühlt? Gut, mega gut. War ja. einfacher, ne? Genau. Ja, super. Jetzt wissen wir, wir müssen mehr an der Zunge arbeiten. Ja. <laughs> mehr, welche Vokal benutzt man und wo ist die Zunge? Ach so, okay. Und wenn die Zunge einfacher ist, ist es viel einfacher. Also raus ist es viel einfacher. Ich bin so hungrig. <laughs> Too much information. <laughs> Die Arme macht hier Unterricht, ne? Und hat noch nichts gegessen, ne? <laughs> Aber auf leeren Magen singt sie Lehrerin doch, auch. Ja, auf leeren Magen singt sie es doch eigentlich immer besser, ne? Klar, ja. ja. Also, also, ne? Muss auch den Leuten sagen, nicht? Dass hier eine Acid Reflux und so, ne? Durchs Essen. Einprobieren! was wir hier natürlich haben mit dem Song, mhm. ist, dass er eigentlich nicht nur, dass er direkt schon stark einsteigt, sondern wir haben hier direkt eigentlich Bruststimme, <laughs> höhere Bruststimme, <laughs> Mix-Voice oder je nachdem, aber es ist halt nur noch dieser Bereich. Also genau. wir singen in diesem Bereich. Es ist jetzt in, ähm, in terms of dynamic, it's not, ist es halt nicht ganz tiefe Bruststimme und da mal Kopfstimme. <laughs> So ein bisschen wie bei Ariana Grande. Ariana Grande hat ja ganz, ganz viel äh, tiefere Bruststimme, Vocal Fry, dann hat sie ja Whistle Notes, dann singt sie Facetto. dann... Ja, genau, Facetto, dann singt sie einmal... Da haben wir schon ein bisschen mehr Spielraum. Hier haben wir wirklich alles auf Power getrimmt, ne? Honey, honey. I can see Kannst du dann ein bisschen noch mehr, nur just for fun, für mich ein bisschen noch mehr knackiger. Honey, honey. Honey, honey. I can see the stars all the way from here. Ja, und es war immer noch ein bisschen Luft für mich. Es ist nur für mich. Das ist ja auch schon gut, was du machst. Wir gucken jetzt nochmal, was man noch anders. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man so, so, eine Strophe singen kann. Sie könnte das jetzt durchhauchen. Honey, honey. Ich habe es gerade tiefer angesungen. I can see the stars all the way from here. War jetzt alles so ein bisschen gehaucht. Aber ich kann es auch staccatoartiger machen. Honey, honey, I can see the stars. I can see the stars on the way from here. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Staccato, nicht melodisch und ein bisschen mehr Druck auf die Stimmbänder gegeben. Das ist Geschmackssache, ja? Ja. Yeah. <laughs> Natürlich ist am Ende entscheidet ihr immer selber, was ihr machen wollt. Ihr könnt ja auch einen Mix machen zwischen Honey, honey, I can see the stars on the way da habe ich jetzt gewechselt. Bisschen zu hauchig, Good Vocal Closure und dann äh, guter Stimmansatz und dann nochmal vielleicht durchgehaucht. Und da kannst du mir vielleicht auch verschiedene Babadabadas geben, weißt du? <laughs> ja, Padapadule. Ne? <laughs> vielleicht weiß ich nicht, was dir einfällt, was man halt alles machen kann. Oder vielleicht mal so ein Britney Larynx. Wie oft sie dieses Lied jetzt schon gesungen hat, ne? and funny. I can see the stars, all the way I do I can See the glow on the window pane. I can feel the sun whenever. God. dass du mir gleich mal den Chorus gibst. Und zwar einmal aggressiv, okay. einmal traurig, einmal, äh, nee, also, also einmal äh, wütend, traurig, glücklich, hoffnungsvoll. Oh mein Gott, okay. <laughs> all that you are and everything that you do. Soll ich traurig machen? Yep. Nein, nein, okay. ruhig noch aggressiv, ja? I don't really need to look. Mom. very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I want all this back again. This passion inside. I can run from myself. There's nowhere to hide. eine Mischung aus wütend, traurig, also verzweifelt. Na, das war wirklich wütend. Wirklich wütend. <laughs> Aber, ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt gleich den Vergleich. Ja? Okay. Äh, und zwar, wie es dann klingt, wenn es jetzt mal traurig ist. So richtig traurig. Und dann, äh, äh, hoff, ne, merkt euch gleich mal die Unterschiede. Ja, traurig. I don't wanna have to go, I don't know it's like a There's passion inside. You can't run from myself. There's nowhere to hide. knackiger, der hat viel mehr Intensität oder Druck, also Druck sagen wir eigentlich nicht beim Singen, ne? aber viel mehr Intensität auf den Stimmbändern. Und es war auch ein Anteil Sobbing mit dabei. Der Kehlkopf war gekippt. Also auf jeden Fall, das hört man. Deswegen habe ich immer gefragt, ist das traurig oder? also, <laughs> aber und es war natürlich voll auf Bruststimme, ohne Kopfstimmanteil. Also noch nicht mal irgendein Anteil war dabei, es war wirklich clean. Und hier hat man jetzt schon gehört, es war Bruststimme mit Kopfstimmanteil und dann war es auch nochmal Kopfstimme zwischendurch. Ja. Und es war vom Tempo auch gefühlt, was es nicht war, weil da war ja ein Tempo, aber gefühlt, Gefühl, genau. Gefühl war es für mich jetzt so mehr fließend, ne? fließender, ja. Es war viel melodischer, es war viel verbundener. Ja. Obwohl das Tempo da ja natürlich durchgetaktet ist, ne? Und es war auch ein bisschen, es war, sam, es war auch softer vom Volumen. Ja, genau, genau. Ja, es war viel softer vom Volumen. Deswegen, das ist echt wichtig, weil das, das, ihr müsst da in diese Texte gehen und friemeln. I don't really need to lose. very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's no way. brighter, ja. Der ganze Sound war heller. Oftmals singen die Leute sogar noch eine Oktave höher. Also wenn sie a cappella singen, weil wir machen das auch manchmal a cappella. Mhm. Und der Kehlkopf neigt dazu, einfach ein bisschen wie wenn man mit Babys spricht ja. oder wenn man irgendwie etwas Freudiges gesehen hat. Oh mein Gott, ja. das ist so, so schön. Und da war oben mein Kehlkopf plötzlich. Ja, unbewusst. Aber hier ist es eine Nuance. Also man könnte sagen, es war dieselbe Tonlage, aber der Kehlkopf war eine Nuance höher ja. jetzt gefühlt. Okay. Ne? Und die Vokale waren auch anders. Die Vokale war also bei close, es war nicht close, sondern es war close one more door. <laughs> I wanna have to go where you don't follow. No one holds it back again. There's passion inside. You can't run from myself. There's nowhere. das war so eine Mischung aus zwei eigentlich, ne? Da das, also Sobbing, da war das Crying dabei ja, ja. und da war ein bisschen auch das Schluchzen, also bei, bei dem, äh, bei, am Ende der Phrasen. Äh, gekippter Kehlkopf, aber es war nicht ganz so laut, aber es war trotzdem good vocal closure. Ja, genau. trotzdem die Stimme war äh, klar durchgesungen. Mhm. Ne? Es war, aber auch stellenweise dann Kopfstimme und ein bisschen dann ausgehaucht. Also das war wirklich mehr dynamischer, wenn man jetzt überlegt von den dreien, Ne? Aber für Riff and Runs, okay, weißt du, was wichtig ist bei Riff and Runs, worauf es da ankommt? Okay, also erstmal, was ist ein Run? Weißt du, was ein Run ist? Ja, genau. Eine Run ist also eine schnelle Abfolge von, von verschiedenen Noten, ja. von Skalen. Ganz wichtig ist, dass das alles clean ausgesungen werden muss und dass es natürlich schnell ausgesungen werden muss. Ja? Meistens sind es dann auch um die fünf, sechs Noten. Genau, ja. Und das sind so improvisierte Akzente, die in einem Song stattfinden. Das heißt, wenn Christina Aguilera Bock hat, dann macht sie da jetzt mal einen Run ja. Aber wahrscheinlich macht ihr den nicht gleich nochmal denselben. Also genau, es ist nicht ja, etwas Wiederholendes, sondern es ist oftmals was Kreatives, Spontan, was Spontanes, mhm. ähm, was dann halt so durchkommt. Wichtig ist auch, dass du flexibel bist mit den Stimmbändern, dass deine Stimmbänder agil sind. Wenn du zu viel Druck gibst, wird die Abfolge nicht sauber und du kriegst diese Abfolge gar nicht runter, weil du zu viel powerst. Ja, wenn es zu hauchig ist, könnte es auch nicht, könnte es auch nicht klappen, weil der Ton nicht sauber erzeugt wird und dann könnte es abbrechen, je nachdem, müsste man immer gucken. Oh, Ja. Okay, da hast du noch ein paar dazu gemacht, ist auch gut, ne? <laughs> okay, wir machen mal jetzt eine kleine Challenge draus. Du machst mal dieses <laughs> also als Bounce mal, bitte okay. für mich, bis dir die Luft ausgeht, ja? Oh, okay. <laughs> Ja, sowas in der Art. Ja? Gut, sehr gut, okay? Das heißt, wenn ihr so eine Übung habt und ihr wollt ein bisschen mehr raus. Empfangspaketen komme ich direkt zu dir nach Hause. Mit einem Download. Mit Power singen, Mix Voice lernen oder endlich Riff and Runs singen wie Ariana Grande. Das und viele weitere Übungspakete und Angebote findest du auf unserer Homepage. Werde Teil des Starke Stimme Coaching Programm bei Tanja und lerne persönlich von ihr so zu singen, dass sich alle Stühle bei The Voice für dich drehen. Klingt gut? Worauf wartest du? Schreib uns eine Nachricht unter tanjalevivocalstudio.com freuen uns auf dich.